Тут, кстати, Wi-Fi есть сейчас. Интернет халявный, типа. Ты че упал? Ебать, сука! Вот ты олень! Как ты, блядь, ты как жёл, сука, свою ногу споткнулся? Я иду вот так, вот сюда на тебя посмотреть. Типа.